先生こんにちはアロナチャンネルのお時間です元気にしてましたか連休は先生とゲームでいっぱい会えたのでとっても嬉しかったですここ最近先生とお会いすることが多くなって私もだんだんとシステム管理者として成長したと思いますそれこそ最先端のなんとかさんには負けないくらいにパフォーマンスが上がってきたのを感じます えそれならどれくらい最先端なのかテストしてみようええいいですねその挑戦望むところですというわけで顔認証テスト最先端の OS としては指紋認証も大事ですがやはり顔認証機能ですよね ありますよじゃーんこれぞ最先端の顔認証機能さあ先生こっちを向いてくださいそろそろそろそろあダメですよおぼえちゃんそろそろそろそろもうまたそうやってこっち向いて動かないでくださいさらさらはいできました ですか私の顔認証制度もなかなかのものじゃないですかこれなら先生が言う最先端のなんとかさんにだって負けてませんねえ出来は置いといてむしろそれくらいの機能は数年前の端末でもできるえー、そうなんですか最先端の機能らしく頑張ったのに 顔絵どうですそっくりですよねそろそろお別れのお時間です今後もどんどん成長する私を楽しみにしていてくださいねそれではまた次回も見てください先生